äh, Sachen. Wir wollen den Kampf gegen die Nazis verbinden. selber unsere zahlen. Mit unserem Leben und unserer Zukunft. Gegen diesen Generalangriff brauchen wir auch eine generelle Gegenwehr. Wenn wir Wiedergabe und unser Leben selber bestimmen wollen, dann müssen wir die Macht der Bank und Konzerne brechen.